ini insyaAllah untuk jadikan sebagai semangat di dalam hidup kita untuk kita beramal, sabar, tekun, taat, baik, berjuru jadi hamba Allah yang soleh di atas muka dunia jadi Tuhan buat perhiasan di dalam hidup dan hidup manusia terutamanya orang-orang lelaki ni orang perempuan pun masuk juga tapi terutama orang lelaki Allah Ta'ala bui nampak benar-benar hak nak sebut ni jadi benar yang dikehendaki oleh nafsu belaka iaitu apa berupa perempuan-perempuan orang jatuh dia nak kepada orang orang tino orang tino nak kepada orang jatuh nah sebab tu dia jatuh cinta dan rindu rasa nak menikah rasa nak duduk sekali ada hak halal ada hak tak halal Nah, manusia ada belakalah nak apa lagi? Anak-anak harta benar yang bertimbun dalam bentuk emas dan perak. Yang bertimbun ni maknanya yang begitu banyak. Nah, orang Melayu kita panggil tambung. Nak apa-apa tambung. Artinya ha, lah bertimbun. Maknanya nak emas, nak perak. Lepas tu kuda. Kuda pilihan. Kalau zaman-zaman lah ni kereta ni. Lah. Walaupun kuda utah pun masih lagi ada. Tapi kenderaan yang Allah Taala beri kemudahan kepada manusia ni manusia nak belaka dah cuba kita perhati kereta-kereta sutih harga 50 juta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pagi hari Jumaat minggu akhir ataupun minggu sebelum akhir bulan Rajab tahun 1444 Hijrah dan uh, masuk minggu yang ketiga uh, bulan 2 tahun 1000 eh, tahun 2023 saya sedia ketah kepada kita di sini dua kerate ayat letak namanya bahagian orang-orang berime dan balasan mereka di akhirat jadi alhamdulillah kita tengok ayat-ayat ini insya-Allah untuk jadikan sebagai semangat di dalam hidup kita untuk kita beramal, sabar, tekun, taat, baik, berjuru jadi hamba Allah yang soleh di atas muka dunia. Ayat yang pertamanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله ۖ والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار surah Al-Imran ayat 14 sampai 17. Maksudnya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia gapo tu? Cinta terhadap apa yang diingini. Nah ha, ni jadi Tuhan buat perhiasan di dalam hidup dan hidup manusia. Terutamanya orang-orang lelaki ni. Orang perempuan pun masuk juga. Tapi terutama orang lelaki Allah Ta'ala bui nampak benar-benar yang nak sebut ni jadi benar yang dikehendaki oleh nafsu belaka iaitu apa? berupa perempuan-perempuan orang jatah dia nak kepada orang orang tino orang tino nak kepada orang jatah nah, sebab tu dia jatuh cinta dan rindu rasa nak menikah rasa nak duduk sekali ada hak halal ada hak tak halal nak manusia ada belakalah nak apa lagi anak-anak harta benda yang bertimbun dalam bentuk emas dan perak yang bertimbun ni maknanya yang begitu banyak nak orang Melayu kita panggil tambung nak apa-apa tambung artinya ha, lah bertimbun maknanya nak emas nak perak lepas tu kuda kuda pilihan kalau zaman-zaman lah ni kereta ni walaupun kuda utah pun masih lagi ada tapi kenderaan eh yang Allah Taala beri kemudahan kepada manusia ni manusia nak berlaku dah cuba kita perhati kereta-kereta sute harga 50 juta Lalu kita tengok eh tamada ya kereta bukan katanya 50 juta tu naik lebih tak apa ni lebih cepat siapa kau lagu mana kenapa aku pun payah bocor juga 50 juta nah, ha, begitulah nah tapi tapi ah, manusia pasal nak kepada rura nak kepada lebih go tu lebih go sebab boleh royak kok orang boleh orang uh, nak puji dia katanya dia ni ada duit dan sebagainya lepas tu lagi tu heraya katanya haiwan ataupun hayawan ternak ke dan sawah nak kepada sat liang setengah-setengah orang dia suka dia kena benar bila dia ada natem-natem hak dia pegang setengah-setengah orang nak kepada lembu kambing biring burung Nah, ada belakang hak dia dia merah-merah, dia rasa suka duduknya nate hak dia merah sini. Dan sawah. Sawah-sawah ni iaitu nya kebun-kebun, benar padi, benar tu benar ni ada belakang? Benar pasal ini ni, Tuhan katanya itulah kesenangan hidup di dunia. Tuhan bayak lalu zalika mata'ul hayatid dunia Tu adalah kesenangan hidup, kuam suk sebai yang tak cirang tawon. Duduk hanya sekadar di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik siapa pandai berihan catkan benda-benda hak tu hewi maka orang tu orang beruntung bukan arti katanya suruh tahu benda-benda hak duk royak sat ni tahu emah tahu perak tahu kuda tahu nate tahu sawah tahu dak dak bukan bukan suruh kita guna tapi gunalah lah wipanda supaya lebih berguna kepada kita manfaat dunia sampai ke akhirat. Nah, siapa ada harta banyak, dia jadi harta dia boleh beri untung kepada dia. Alhamdulillah. Katakanlah wahai Muhammad. Pul baliknya katakanlah Muhammad eh. Mahukah aku khabarkan kepadamu apa yang lebih baik daripada yang dimikir itu? Suruh Nabi tanya orang ramai. Nak kedok weh, benar hak lebih molek daripada Hak dah sebut saat lagi. Mula daripada orang tino, orang perempuan, anak-anak, harta benda yang banyak, gotu goni, gotu goni banyak. Iaitu apa? Iaitu orang-orang yang apa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Tersedia di sisi Tuhan mereka syurga-syurga. Syurga-syurga tu dah. Saya tulis tak kena situ. Alhamdulillah. Tuhan suruh kita ni ingat sokmo kepada syurga dan jale sebab boleh nak pergi ke ke syurga. Dalam syurga ada apa? Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan pasenge-pasenge yang suci. Maknanya orang-orang tino hak tu has dia di dalam syurga iaitu nya bidadari. Allah Taala sedia kepada orang-orang lelaki ni. Pasal orang tino, orang perempuan tak usah kecut hati. Sebab Nabi ada royak di dalam hadis lain-lain nabi katanya orang okay, semua ni tu hewak jadi gu belakang walaupun dia mati tak menikah orang jatuh mati tak ada menikah orang tino mati tak ada menikah dia akan ada gu sikit lagi tu hak kacuh kacuh kacuh kacuh kacuh nak jadi ada gu ada gu ada gu tak ada orang pasal duk sore tak ada lepas tu orang perempuan pun kalah dia belaki banyak orang dia akan jadi isteri hak tok laki sutai sekali dalam dalam dunia ni maka dalam syurga kalaulah dia boleh duduk di dalam syurga dua-dua orang yang yang ni orang orang hak sutai sekali jadi tok laki dia hak tu lepas tu hak lepas-lepas mari dah tak jadi dah apatah lagi hak cerah dan hak pasal becek wallahu alam nah ni tuhan dia nabi royak royak macam tu dalam dalam hadis lepas tu dia tak ada lah perasaan cemburu nak marah tak puas hati atas dunia ni ya. Nak kadang-kadang setengah-setengah bining kita cerah dah. Tapi bila tengok duduk dengan orang lain, eh rana jadi comel. Duduk dengan kita dulu huduh. Hak tu dah jadi jadi, jadi dalam hati digelegok setengah-setengah orangnya lagi berdeh untuk laki baru. Sebab apa? Sebab cemuru. Tapi dalam syurga sekali lagi, tak ada dah perasaan cemuru, tu hebuai habis. Duduk di dalam syurga ni Hati cuci Hati yang baik Alhamdulillah Tak Dan pasangnya-pasangnya yang suci Serta reda Allah Allah Ta'ala reda semua tiap-tiap orang Sebagai hambanya yang dibalah Boleh duduk di dalam syurga Dan Allah maha melihat hamba-hambanya Siapa tu? Wallahu basirun bil ibad Siapa dia al-ibad? Ini ha, kalau dia buat tanya ataupun soalan siapa dia al-ibad iaitu orang-orang yang berdoa ha ni saya nak minta nana orang dah nana orang cuba tengok di dalam surah al-imran ni bagi orang yang duduk titan dalam facebook iaitu ayat yang ke-19 allazina yaqulun orang-orang yang selalunya menyebut sebut apa tu ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار nak minta wing apa hari ni pagi hari jumaat panak yang doa yang kita ngapa saya tak berasa tak sapa 5 minit Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar iaitu apa inilah hamba-hamba Allah Taala yang sebenar iaitu orang-orang yang berdoa ya Tuhan kami kami benar-benar beriman maka ampunilah dosa-dosa kami maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab daripada azab api Aku. kita memang kita yakin katanya kita berimej dengan Allah dan kita kita ada dosa bila kita ada dosa, Allah Ta'ala dia buka peluang semua kepada kita, suruh kita istighfar, suruh kita bertobat. Maka kita minta dengan Allah, "Faghfir lana dhunubana." Ampunkanlah kepada kami akan dosa-dosa kami. Patu hak lebih pada tu lagi waqina azaban nar. Waqina azaban Supaya kita dok doa tiap-tiap hari, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban Orang ada apabila Allah wis selamat kepada dia dah. Dia tak masuk ni aku, tanda katanya orang tu dia boleh masuk syurga. Nah, nak minta wing apa belakang ni doa ni? Lepas tu Allah Taala royak lagi sifat orang-orang yang baik. Gapo? Juga orang yang sabar. Ni sifat orang molek belakang ni. As-sabirin orang-orang yang sabar wasadiqin orang yang benar orang yang tak pandai nak buat maksiat tupu pasal nak buat maksiat padahal dia ada peluang boleh buat maksiat tapi dia tak buat. itulah orang yang benar benar hati perbuatan percakapan zahir batin dia molek dia berjuruh dia baik inilah kita nak tengok masyarakat kita masyarakat yang seperti mana Allah Taala raya as-sabirin dah orang-orang yang sabar orang-orang yang benar orang yang taat al-qanitin iaitu orang yang selalunya taat kepada Allah siang malam siang malam hidup dia wong con ciwit dia tu wong con molek tak ada penuh walaupun sikit sama ada di, dengan diri dia dengan Allah dengan sesama manusia lepas tu orang yang bersedekah hartanya wal mutasaddiqin Eh, bukan wal munfiqin orang yang nafkah harta benda dia tak ada berasa berat untuk dia sedekah sikit sebanyak 20 kok 50 kok 100 kok dan sebagainya we ada we ada semua tiap-tiap orang we ada sikit sebanyak yang Allah Taala beri rezeki kepada dia dia dia we sedekah alhamdulillah saya tengok dalam satu klip satu klip orang buat di Amerika. Tengok dalam Facebook. Orang nak nak potsop orang. Orang nak potsop orang. Ada seorang tu orang duk pukul gambar dia lah. Dia pergi mana orang pukul. Dia duduk dalam tim ngah tu dah. Dia bawa pe. Bawa bawa bawa beg. Duduk dalam beg dia tu duit belakang, duit dolar belakang. Gi pak. Dia pakai dia pakai pasal cema. Dia gi minta duit dengan orang. Minta duit. Tak ada kau boleh sedolar. Nak makan. Setengah-setengah orang hamak dia. Okey okey okey okey okey. Hamak. Gi jumpa pula dengan orang lain. Jumpa jumpa. Gi jumpa dengan orang miskin duk minta sedekah. Orang kulit hitam duk minta sedekah. Orang ni kita tanya. Mungkin tak ada duit kau nak beri kat aku. Aku nak makan sedolah ya pada. Orang minta sedekah tu ayat katanya, I have only, only two dollars. Aku ada hanya dua dolar ya. Tak apalah, dia menuk. Aku nak beri kau mung. Mung sedolah, aku sedolah. Nak ayat katanya orang miskin tu, ada dua dolar ya jang lagi wui kepada orang ni sedolar. Bila dia wui pak tu, dia cuik orang mis orang minta sedekah. Nung tengok, mu tengok kelong tu. Kelong duk pukul. Alhamdulillah. Dia tu buka pay dia, dia bui lebih kurang seratus ribu dolar kepada orang miskin. Duit sepek. Duit seratus seratus dolar belaka dia bui. Bila grrr, ambil wui kepada orang miskin mung jangan minta sedekah dah hari ni aku nak wui kepada mung seratus ribu dolar Masya Allah orang miskin oh my god teriak lalu dah ha tu nak ayat katanya dia nak uji orang katanya nak wui ke tak sebab tu lah kita pun wui ada sikit sebanyak benda yang kita bui kepada orang ni niat lillahi ta'ala akhir sekali wal mustaghfirina bil ashar dan orang-orang dan orang yang memohon keampunan pada waktu sebelum fajar iaitunya orang istighfar belum pada subuh kita pun we hidup hidup kita ni welara cekan kita belum pada subuh tu kita bangun siap dah semaya tahajud dah semaya witir dah zikir belum pada orang nak bayar subuh tu astagfirullahalazim astagfirullah wa atubu ilaih siap dah Itulah orang Islam. Alhamdulillah nah, sekadar inilah untuk pagi hari ni patu kertas ni klik dia baca sendiri dah. Ada lagi huraian yang saya tulis rekah tafsir patu ada ayat lagi alif bawah sebagai orang-orang yang berime, orang yang berjuruh, orang yang baik hidup di atas muka dunia. Allahu a'lam sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.